Siapa kau ni ya? Macam je dia ni. <laughs> Ha? tempat ni. Wei means kita rehat dululah. Dah lama kita berjalan ni. Entahnya, aku dah penat ni. Okey okey. Eh, mana Kemal? Entah. Aku rasa dia kat belakang Adam. Jangan-jangan dia dah hilang. Tapi macam mana boleh hilang? Ini semua salah kau. Haa lah. Apa salah aku pula? Aku tak perasa dia hilang lah. Dah, dah. Jangan gaduh. Sekarang ni kita kena cari Akmal. Eh, apa benda kat kaki aku ni? Ah, tolong aku. Alamak, Adam. Tarik Adam, cepat. Ah. Uh. Eh, Jack, tolong sekali. Takkan kau nak tengok je? Aduh, apa dah ni? Tolong aku! Eh, eh. Ah. Ish, tengok. Sekarang ada pula hilang? hilang. <laughs> lah. ni semua salah Jack. Apalah korang berdua ni. Sembang je lebih. Tapi tak tolong pun. Sekarang kita kena cari Akmal dengan Adam. Hehe, budak mentah. Eh, data apa pula ni?